走秘密通道去运动。我现在在 Clear 的宿舍 Hamilton College，然后现在要去他隔壁那一栋的运动中心运动，因为今天来家还来他家玩，所以就去隔壁运动。 了 midterm，所以我现在要来剪刘海，因为我之前刘海长超长的，长到可以变中分了，所以我现在在 Teresa 家，然后我们现在有美女丫丫当我的设计师，然后还有 Teresa 助理，哎对， <laughs> 对，嗨，对，助理，助理来帮忙，好啦，那等一下就要来剪刘海啦。 我现在穿的是他们自制的理发围布，等一下剪头发就可以不用担心头发掉在我的衣服上啦。法式超厉害的，他们服务周到，都有自备杏仁茶给客人。 触って